हेलो नमस्कार म शर्मा हेगी मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज म चाहिँ पोखरा वडा नम्बर चौध मजेरी पाटन खालसे छिन्डाँडाको साइडतिर जाँदैछु ड्रोन सुटको लागि यो कायो कायोको सोरुममा एउटा डट बाइक नयाँ जस्तो देखेँ मैले एकचोटि मै कुन बाइक आएर रहेछ यो कायोको सर घुमाएर एकचोटि सर र हेरौँ बाइक कस्तो रहेछ आर्यम हो फायर आर्यम यो साइडको चाहिँ कायो के सिक्स कायो के सिक्स यो मेरो पनि चोइसको बाइक नै हो यो चाहिँ नेपालमा एउटा मात्रै सस्तोमा एफआई सिस्टम भएको बाइक हो बाइक कुन कम्पनीको होला यो रेबिटको अहिले नयाँ मोडल हो रेप टू फिफ्टी भन्ने के सिक्स आर मोडल छ नि जुन त्यो नेपालमा कहिले आउँछ होला के सिक्स आर अलिक समयमा आउँछ अब अनि त्यसको लागि चाहिँ अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ नम्बरको यो हामीले कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ त्यो समथिङ यो तिन सयको हो यो दुई सय पचासको हो कि यो दुई सयको रहेछ यो तपाईँको दुई सय दुई सय भनेको ल भनौँ न अब केजीमै कन्भर्ट गर्दै पनि ल यसले तिन सय केजी धान्छ नि यसले दुई सय केजी धान्ने भयो कि ल एकचोटि चढेर हेरौँ है त कायो के सिक्स कस्तो हो देखिँदो रहेछ मलाई सर र बस्नु पऱ्यो ल ओ ओ ओ ओ सही हो सही हो सस्पेन्सन एकदम ठिक छ पुरै खेल्दो रहेछ यस्तो बवाल हुन्छ टट बाइकमा मेन कुरा भनेको सस्पेन्सन हुनुपर्छ इन्टरनेसनल एयरपोर्टको लाई देब्रे पारेर जाँदैछु